तेरा सोने सोने वे माही मेरा कितने नहीं दिल लगना गला तेरी में सारी रात सुनदा जाऊं नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊ ये तेरी तेरी देखो तेरी दीवाना बन के तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा